الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول حي على الصلاه أن يعلم أكبر لا إله إلا الله